इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है लेकिन ये बात करना नहीं चाहते एक दोस्त कितना कहते ही दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को गर्म जोशी से पकड़ लिया एक ने दूसरे के हाथों पर दोस्ती में रची बसी हल्की सी चपत भी लगा दी और कुछ देर तक हंसी गूंजती रही एक दोस्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री और दूसरा सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का राष्ट्रपति जी हाँ ये वाक्य हुआ फ्रांस के खूबसूरत शहर बायरिटाइज में जहां सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई कुल मिलाकर इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया सामने आई वह बेहद मायने रख कुल मिलाकर इस मुलाकात के बाद और जिस ढंग से ठहाके लगे और इसका सोशल मीडिया सहित पूरे देश के टेलीविजन पर प्रसारण हुआ उसको देखते हुए इमरान खान बुरी तरह से पगला गए और उन्होंने परमाणु युद्ध तक की धमकी दे डाली कुल मिलाकर हुआ ये कि जी सेवन सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी ने यहाँ कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की इस दौरान ट्रंप और मोदी की मुलाकात का इंतजार सबको था इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो गई थी क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान से हालात कुछ तल्ख हो गए थे लेकिन जैसे ही फ्रांस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात आगे बढ़ी ट्रंप को लेकर पिछले कुछ दिनों में बनी अविश्वास की छवि भी साफ हो गई मुलाकात में दोनों नेताओं की सहजता से ऐसा लगा मानो कई पुराने दोस्त कई दिनों बाद मिले हों कुल मिलाकर मोदी और ट्रंप की बेफिक्र और खिलखिलाहट भरी बातचीत के बाद ट्रंप इमरान की मुलाकात से भी इसकी तुलना की जा रही है एक और ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे इमरान पूरी बातचीत में नर्वस दिखाई दिए थे तो दूसरी तरफ मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए मजबूत नेता के तौर पर दिखे ट्रम्प से मुलाकात के दौरान इमरान कई बार अपनी शेरवानी ठीक करते रहे वहीं मोदी और ट्रम्प की मुलाकात दो दोस्तों की मुलाकात थी ऐसा लग रहा था मानो पुराने दोस्त कई दिनों बाद मिले हों मोदी और ट्रम्प की बातचीत में गंभीरता थी हंसी थी ठहाका था मजाक था और एक दूसरे के लिए सम्मान की झलक दो अलग अलग देश के नेताओं के बीच ऐसी गर्म जोशी और बेतकुल्लुफी कम ही देखने को मिलती है कुल मिलाकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दोनों के बीच ठहाका किस बात पर लगा हुआ ये कि दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान उस समय ठहाका लग गया जब ट्रंप ने मोदी की अंग्रेजी में तारीफ बातचीत के दौरान मोदी ने उपस्थित लोगों से कहा मुझे लगता है हम दोनों को बात करने दीजिए हम दोनों बात करते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी